أمرك يا منون كيف عرفت اسمي؟ أه، أه، أه، أكون مارينات Hey, Miraculous هي الأفضل وكل نجومي بيض I got it. يا دعسوقة Do it, you bitch! Do it! أنا Do it! You fucking pussy! Do it! Just got that rock and roll. Yeah, yeah, I'll make you lose control. Yeah, yeah, come on and dance in my floor. Yeah, yeah, cause I got what I got, don't you know? I got that rock and roll. أكل شيء على ما يرام؟ هل ترغبان في أكل بعض الطعام يا صغيري؟ آه لا شكرا يا أبي i Open Gangnam Style.